景観と箱庭のような公園はいかがでしたでしょうか皆様にご覧いただきました三方五湖の景観は万葉集にも歌われ